hablan como si fueran, no sé, entre mendigos y, no sé, tarras o qué sé yo. Bueno, o franciscanos, porque algunos van también así como de... Mm, ah, ah". ¿Por qué no piden que se acabe con la legalización de la ETA? Pues porque les gusta, porque es la extrema izquierda.